przy celniku, Mudryk w polu karnym, Mudryk bramka, o to chodziło. Jedno podanie otworzyło szansę. Міхнічич навіть з голкіпером пробиває рахунок стає 3-1. Михайло Мудрик. Візначка штрафного Мудрик. Михайло Мудрик удар Це космос просто. Кришкова akcja dwójkowa. Мудрик падає jest п'ятий piątym metrze. гол gol, gol Szaktar prowadzi. Teraz na Mudryk, a my See, I'm addicted to my phone. Мудрик, Микітич Таліч, 2-0 на користь Шахтаря, 32 хвилина, Михайло Мудрик оформлює дубль. Never really cared because You said your parents never gave you hugs And as a child you were never loved You made me